Esta relva está cortadinha. Oh! Isto é tão difícil gostar de tantos. Boa! Olha o tempo do, do, do, do Giovinazzi. Vá Vettel, vá Vettel, vá Vettel, vá Vettel. Oh, coitadinho. Ah! Ah, conseguiu! ai Ai! Boa, Sainz. Deixa ver o Ricardo, só para estatística. o Clerco, olha os Ferraris estão aqui. Boa. Ah, mas ele já levantou no último setor, porque sabia que já tinha passado. Ah, ok, foi. Foi aqui. Ai, aquele fundo. Oh mãe, mas também é Jesus, não é? Ele com umas palavrinhas de oração recupera aquilo tudo. Ui, eu acho o Pérez e o Vettel não saírem arriscado. Uh, só décimo. Boa. Ah, Gio. Uh! Uh! Uh! décimo. Tira o voando não tirou nada o Lando. O Lando Dines é assim, grande tempo do Russell. É a posição para o 16 de julho. É os imigrantes a chegar, tia, <laughs> à fronteira. Seis décimos! Boa! Boa! Vamos ser, vamos ser todos <laughs> Boa, Bottas! Boa, Hilton! Meu Pronto, Foi no melhor Verstappen? Não, isso foi segundo, tio. Não melhorou? Ah! Anda a tirar tempo dele! Ah! Calma, calma! Olha o capacete tão giro. Oh, que ganhar um grande prémio. Está Que in there, Lewis. Vai ser decidido na primeira, na primeira curva. Olha a boa saída do Verstappen! Oh, bolas! É muita poeira! Foi. Foi à poeira. Ele gosta da Ivete Sangalo. Cuidado, cuidado! Ah, boa! Raiz parta. Defendeu-se bem. Espera, eu estou toda baralhadinha da minha cabeça. Olha, tá... o Alon... Como é que o Alonso passou 5? Se... Eu pensava que era o, o Russell à frente. 6 lugares. Está de média, está de macios. Mas, pois. Olha o Alonso, olha foi por fora. Eu acho que ali o árbitro é que arrasou mal. E o Alonso é o herói da primeira volta. Desculpa. Ah! Ah, o Russell tocou o, o Sainz. Quem é que saiu? Ah, Chama oh, oh, é é Zepin. Uh, foram os dois já. Ai, o Alonso mexe-se muito! Que mal! Alonso não se vai poder continuar a defender da maneira que estava a defender. Oh! Ui! Não, eu estou... Oh! Ah, Ai, ó... Ai, o Lando já conseguiu passar o... A volta mais rápida. Mas eu acho que eles não ganham pontos aqui, tio. Só amanhã ganham pontos pela volta mais rápida. Oh, oh. Olha, tio, mas olha que os pneus deste estão melhor que os pneus do, dos da frente. Outra vez! Não, não, não, não, não! É! Oh, é ah! não, não, Não, não, não, não, não! não, não, não, não, não, tentou, tentou. Mas tenta, não, não desista já. Olha, olha, olha, espera, olha, olha, olha, olha, claro, olha, claro que é terceiro. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, que ele não, vai deixar de fugir, olha, olha. Anda! Calma, não, não. Que nem o outro também está muito bom. O outro- ele também está muito bom, tia. Olha o Leclerc a pressionar. Ai, ai, ai, ai, ai. Não! Não! Não! Ai, meu Vai Deus. tia! Ai, um estouro. Eu amei. Ai, ele está bem. Ele não está é bem. Ele não está bem. Não, foi só. eu Ai, ao- também. Como é que ele saiu? Ele não, está bem. O Hamilton está lá, não está. O Hamilton está em segundo. Ele não está bem. Ai. Esse forçou isto é que estava a dizer. Estava a dizer pensar que ia acontecer aos dois, mas lá que foi só eu. Opa, mas eu pensava que ele, que ele tinha levado o Hamilton também, nas primeiras imagens, mas deixa eu ver. Ai, bandeira vermelha! Por causa da barreira. Tenho que defender. Ah, não. a, é, ah, um, tocou, tocou, tocou. Olha, ó oh tio, viste o pneu a sair? Isto não é normal o pneu sair assim. Mas ó, foi um rage incidente. Ah, e o que saiu foi mesmo no toque onde ele bateu. Foi um rage incidente. Isto vai levar 5 segundos de penalização. Anda! Anda, Lando! Anda, Lando! Olha o Landito! Calma! Pois, boa, Ricardo! Olha o Alonso! Ah, ah, vendeu! Vendeu sim! Qual foi que saiu? Quem foi que saiu? o Vettel, não foi? Ele saiu, mas vai outra vez. Vai, vai para o último. Mas quem era? É o Vettel. Olha o Alonso e o Ricardo. Boa! Está em penalty, está em penalty. desce O poder de argumentação do Christian Norner é bom. Deixa eu ver o Vettel. Oh, Vettel, não estava lá ninguém para te rodar, Vettel. Não! Não, não, não, não, não! Não, não, não, não, não, não, não! Ai, coitadinho! O que é que eu Eu, eu, o motor está a parar! Oh, não! Do Leclerc! Ele liga para Maradonello já, para lhe darem um bocadinho de energia e potência. É interessante, a gente não pensou que fosse um Ferrari dar luta ao Hamilton. Lá numa boa paragem, uma boa paragem, uma boa paragem, uma boa paragem, uma boa paragem, uma boa paragem. Uma má paragem. Pronto, perdeu aqui o pódio. Ah, <gasps> ai, tem todos problemas! Não! É que está com tipo, as pistolas? Está? Está? Eu pus no bingo uma tia morta! Ah! Uma é, é, é assim, deixa passar o Luís. Não, é assim, não lutes, ele, o que ele disse não foi deixar passar, é não lutes com o Hamilton. Primeiro vão começar Olha, foi, foi em câmera lenta. Não foi. Anda, caralho, anda, vai aí.